cuarentena, quédate en tu casa. Tú no estás viendo lo que pasa, el coronavirus está matando en masa. COVID es la amenaza, este cuarentena, quédate en tu casa. Tú no estás viendo lo que pasa, el coronavirus está matando en masa. COVID es la amenaza.